жауған жауым болып көктен төгілсеңші жаңымды менің тым жұлмалай бермей ауаны бұ болып сейілсеңші ғасырлық мұң жүрегімде енді мылқау болып мәңгі жата алмайды тұрлаусыз уақыттым сұрлана бермей сәуле болып бір сәт көрінсеңші бір көрінсеңші сұрты сарасынан мың бояу іздедім жоқтың жағасынан іздеп не көздедім жансыз қаласынан бақыт сарасынан үзілген жоғымын сенімсіз сен сен алыстай берме жаныма қайтадан оралсаңшы аппақ күндерім тек түс болып маған қиял болып қана келмесеңші ғасырлық мұңым жүрегімде енді мылқау болып мәңгі жата алмайды тұрлаусыз уақыттың Сұрлана бермей сәуле болып бір сәт көрінсеңші бір көрінсеңші сүртіс арасына жағасынан іздеп не көздедім жансыз қаласынан үміт үзілсе де уақыт сарасынан серых каплях дождя все пустое прольем, чисто жаныңды менің тым жұлмалай бермей ауа бу болып сейілсеңші ғасырлық мұң жүрегімде енді мылқау болып мәңгі жата алмайды тұрылаусыз уақыт тым сұрлана бермей сәуле болып бір сәт көрінсеңші бір көрінсеңші сұрты сарасынан жоқтың жағасынан іздеп не көздедім жансыз қаласынан үміт үзілсе де уақыт сарасынан үзілген үміт сен сен алыстай берме жаныма қайтадан оралсаңшы аппақ күндерім тек түс болып маған қиял болып қана келмесеңші ғасырлық мұңым жүрегімде енді мылқау болып мәңгі жата алмайды тұрлаусыз уақыттың сұрлана бермей сәуле болып бір сәт көрінсеңші бір көрінсеңші сүрті сарасынан мың бояу іздедім жоқтың жағасынан серых каплях дождя все пустое прольем чистого ser Kampf de an